vita, arte parita, inventita. Saluton kai venon al nia nova episodo ni tui iru al medito. Do restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. ien mi de por la hodiaua medito. Mi volas legi che mediti cun vi el eh, letero al Vladimir Mainov, quiu estis sendita en iaro 1889, do mi legos el pagio quar cent septec Vi petas che mi sendu al vi quelcan nombron da exempleroi de ciui vercoi pretio sama petis min ancao signoro de val. Por ne sendi aparte al vi cae aparte al signoro de val, mi sendis hodiau paceton da libroi al signoro de val, cae el i libroi vi povas ancao preni ciam vi besonas. Mi sendis nur al unu el vi charmis cias, che vi appartenas al unu rondeto che vi vidas vin ofte, che povas preni unu della alia. Sed, Se vi besonas havi ancau a parte quelcan nombron da libroi, scribu mi, mi el sendos. Citiu letero parolas pri malgranda rondeto de esperantistoi en Estonio, tre probable, char Edgar de Val venis de tie, Esperantisto e inestias multe generale pri Edgar de char li fin fine forlasis la Esperanto movadon kiam la reformo proiecto en jaro 1894 kvar malgainis la chanson esti electita per publica voce donado, kai eventuale li igis idisto cae finfine proponis rivalon de Esperanto occidental nun interlingue. Anta esti esperantisto por completi la bildon, de val estis ec volapukisto. Facte, de val scribis tre interessa in rimarco in pri Esperanto en la frua iaroi, cae al li ni shuldas la shanjon de la finajo an al am por la tempai correlativoi. Char Zamenhof ne pripensis la accusativan casum de la qualitai correlativoi qui finiges per a. Sed a parte al tio ni devas consi quom grade ni estas bon chansai per la vita i rimedoi facci la sendon de informo en la linguo compare con la pioniera e poco sed ali flanche estis bele che la cun laboro inter esperantisto e estis tiel bona che sufficis sendi al uno cae tiu homo mastrumis por la i membroi de la rondeto. Cae do, ciel ciam, ciam ni gainas un flanque per novajo, ni riscas perdi aspecton de la antauae tempoi. Estas nia respondezo trovi alian voion por teni la avantagio in, in ciu caso por teni la bona in in inter sam rondet anoi de loca clubo exemple et se la bit technologioi simpligas la practica in aferuin dankon pro via atento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine